unaishi wapi yani hivyo tu yes, kukujua kifupi naitwa lakia wazazi wangu wanaishi Mbezi Beach, naishi nao pamoja and um, yeah. ni mwanafunzi au nini? Mwanafunzi ndio. Unasoma wapi? Nasoma chuo Tanganyika like one week or two, of, of course two ndo tunaanza yani pale tunafanya kama ni center kwa sababu sisi tunasoma abroad ila tunasomea kwa theater ya shule due to pandemic shule ili offer like uh, center kwa wale watu ambao wanasoma online sisi tunasoma online so mnaingia kwenye theater shule mnavaishwa za headphone lecture akiingia darasani kule nanyi mnakuwa darasani kuwa connected kitu kikubwa ambacho natamani tujue sisi watanzania mm Watu wengi wamefananisha na Mikala. Na wanataka kujua wewe ni nani, wewe ni Mikala ama mmefanana ama ni dada yako au ni nani wako? Wewe na Mikala mna uhusiano gani? Okay. Uh, najua nimekuwa nikifananisha sana na Mikala like uh, wengine wako wakiniuliza niseme kama Mikala ni dadangu, mamangu au nani. Wengine wanasema oh, ana ndugu wote na Mikala, lakini ukweli ni kwamba mi na Mikala ni ndugu wa damu kabisa like mama mmoja baba moja. Huu ni ukweli. Yes. Okay. Wewe na Mikala ni mmezaliwa ngapi? Wawili tu. Wawili tu. Wewe na Mikala mmeachana gap. yeah. Okay. Vizuri. Sasa tujue Mikala yuko wapi? Uh, Mikala ngoja kwanza, baada ya I'm getting emotional because now it's getting real like Bangladesh. Pengine um, umeniuliza swali ambalo angeweza sana kueleza mtu kama babangu au mamangu, but I'm going to tell you kwa sababu umeniuliza and mimi ndo niko hapa. Mikala amefariki tangu elfu mbili na tisa. Amefariki tangu elfu mbili na tisa. Amefariki kwa kitu Kwa ajali. Kwa ajali. Yeah, UK amefariki Uh, I'll give you the whole scenario. Alikuwa ameenda huko kwa ajili ya masomo. Bahati mbaya au nzuri, akawa amechukua taxi na marafiki zake, wakawa wanaelekea club I think. Wakati wa kurudi, taxi ambayo walikuwa amepanda ikawa imepata ajali kubwa sana, so miili ikawa imeharibika sana, ikawa haijulikani, yaani ili baba yangu amjue huyu ni mwanaye, alibidi atoke hapa aende kule ipimwe DNA ya mwili kujulikana huu mwili unaenda tu. Alikuwa alikuwa ameenda kusoma. Yeah, alikuwa ameenda kusoma. In fact, kwa sababu hiyo movie ilipotoka hiyo movie aliwa stress, babangu alikuwa hataki kabisa ahusike tena na mambo hayo so akaona the only way out ni kumpeleka kule ili kum aliona kama akimkataza ataendelea kufanya hia kwa sababu yuko hapa akikatazwa ataendelea kufanya so akaona ampeleke kule okay kwa hiyo alifika kule alifika kule sio maisha ukiwa kama uko chuo alafu uko free hakuna wazazi wakisema utaangaliwa na nini so it was like alikuwa na marafiki kutoka nigeria i think ghana and different people ndo akampatia ajali pamoja na ikawa imeharibika sana yani ilikuwa like unatoka tanzania unaenda kule unafanya dna kujua ni wa nigeria au wa tanzania so it was terrible that's why i think hata my mom and dad akuwahi kutaka kulizungumzia plus hizo miaka yani i'm shaking nikaongelea natetemeka cause is so kitu. Kipindi hicho ulikuwa ulikuwa na miaka mingapi? Ah, labda minne au mitano. Long time ago. Long time ago. Kwa hiyo alipofariki baba alienda kule. Yeah, alitokea aende ila waweze kufanya DNA kujua kwamba umwili yani mwili yote ilikuwa nyang'anya like si tumeleta tu mwili kama you understand like hujui kichwa kwa wapi mkono yani umesagika sagika ilikuwa ni gari limesagika kabisa waligongwa na train yes ni train ili ilipita na train ya umeme so ilikuwa like you can't know yani huwezi kumjua huyu ni binadamu or not yani wana iliwekwa tu hivi kwa hiyo mtu unaweza ukaleta mwili alafu kafikana huku ukaambiwa sio wako so ilibidi wazazi wote waende wafanye dna kwamba huu mwili na nigeria una tanzania una wapi sasa wadi um, sio kitu ambacho hata kuja kwenye interview kitu ambacho my mom alinikataza zaidi. She doesn't wanna talk about it, hapendi, yani anaona kama hii kitu ya movie imempotezea mtoto, kwa sababu wanaona kama asingekuwa amejiingiza huko, pengine mpaka leo angekuwa yuko hai, kwa sababu asingempeleka kule kumtenganisha Juliet. Kwa hapa is like I'm talking, lakini najua nyumbani I have to go and speak. ku, ku beg to my mom and dad wanielewe kwamba imenibidi tu niongee kwa sababu tayari nishafika hapa, so kitu ambacho wanapendaga kukimbia. Alizikwa na amezikwa kwenye compound ya babu yetu. Wapi? Moshi. Na kupewa taarifa mtu yoyote? Mm, mm, watu walikuja msibani. There are some people hata mtandaoni, funny enough, kuna watu wakati historia Mikala iko wapi, Mikala iko wapi, Mikala iko wapi, nilikuwa nafuatilia baadhi ya watu. Kuna watu walikuja kabisa, kuna watu walikuwa wanaongea hadi msiba ulipokuwa. So kuna some people ambao walikuja msibani and they knew kabisa what happened. Kuna watu walikuwa wanakuja kwenye umetandika kabisa nilikuwepo kwenye msiba so kuna watu walijua pengine wengine hawakujua ila kwa wasanii wazazi wangu hawajai kuwa na connection to be honest hakuna msanii yoyote ana connection na mzazi wangu hawajai kutokea kwa hakuna ile labda wapigie wambe, ila kuna watu ambao walikuja na mitandaoni wapo na anaongeaga kanumba kanumba kwanza kitu ambacho watu hawajui movie alifanya mikaa na kanumba issue moja alafu akuwa akuwa na connection again alikutokea tena kama yani according to my mom anavyosema babangu ali yani alimnyang'anya hata line akabadilisha kwao hata wasanii walikuwa hawezi kumpata tena kwao hakuna hakukuwa na connection ya kujua ndio maana hata ukifanya interview na mtu yoyote sasa hivi ambao sio mtafuta kiki kwa sababu kuna watu ambao walivyosikia jina la mikali na trend kwa sababu ni kubwa sana wasanii ambao ni wachanga wachanga wakaanza kutafuta trend ya kuja kuongea jina la Mikala ili wapate kazi. Naona kule kweli anafanya anaongea, baada hapo unamwona kaitwa kwenye series kafanya nini chini sana, lakini wale wenyewe original kabisa ambao unajua kabisa, hata ukiangalia YouTube unajua alifanya kazi kwa na Mikala, huyu kweli umeona kwenye mwana, watakwambia hakuwahi kuwepo na connection kati yao after that, hakukuwepo. I'm sure hata Kanumba angekuwa yeye kwamba baada hiyo movie tu akujua mpate wapi tena, kwa sababu alikuwa apatikana tu. Do you understand? Mhm. Kule alikaa tu kama lesi maybe miezi minne au mitano, akukaa sana ndo akafariki. Alivyoenda mbele hakurudi tena, alirudi akiwa maiti like pole. Thank you. I don't want to talk about this because it's so emotional. Kinachoniuma sio kifo chake, kinaniuma kama nawatunisha wazazi wangu, kwa sababu hii tabia wataiona. amerudi akiwa hivi, amefanya it is like una take back to the pain. Kwanza pole sana, hilo la kwanza. Baada ya, hayo tu kutokea, hizi stories za mitandaoni zilianzia wapi? Watu kuanza kufanisha inaonekana ni bado ulipokuwa mtoto, au watu hawakuona ukiwa mtoto umekuja kuona ukiwa mkubwani, au kuna nini kilitokea mpaka umekuwa ni gumzo kwamba jamani, huyu ni mikala, yani kama umeibuka hivi, okay. imekaaje hii? Sawa, kitu ambacho kilitokea hadi wakaanza kunifananisha. Uh, by the way, nilipokuwa mdogo mdogo walikuwa wanifananisha, navyozidi kukua ndo vile watu wanazidi kunifananisha cause navyokuwa ndo nazidi kufanana. Um, nilikuwa na akaunti ya Facebook ambayo mimi nilikuwa sijiunga Instagram. Kwa hiyo nilikuwa nikiposti tu picha, watu wanachukua wanapeleka Instagram na jina la Mikala na akaunti zikawaga kubwa tu nyingi tu understand? So wakati mi naingia Instagram nikakuta tayari kuna maakaunti fiki mingi sana, mikala mikala na mingine jina langu lakia lakia lakia lakia. Sasa ikatokea watu wakaanza kuniuliza kwamba kama kulikuwa na akaunti hii, how kama umebadilisha jina? So mimi kana kwenye comment, ukiingia kwenye akaunti yangu tangia day one nimepost vitu ziko zile mjadala watu wanauliza. how kama unafanya sana mikala, mikala iko wapi? Kwa sababu tunaona hizi picha zilikuwa za mikala, how kama ni zako, do you understand? Nikana hivi kuelewesha kwamba ilikuwa ni fake account, watu wanachukua picha na jina na mikala kwa sababu wanatafuta followers, kwa sababu jina la mikala ni kubwa sana. Wakaanza kusema no, utakuwa ni wewe, picha ni hii, mwonekano kama huu, bla bla bla. Mi nikawa naelewesha. Siku moja akaja, I think ni anaitwa nani, dada anafanya movie nani, Winter? No, Winter kunifuata, anaitwa I think Riyama, Riyama Ali kwa sababu wakati najibu comments watu wakawa wanaenda kumuuliza Riyama bla bla. Riyama akaja akaniuliza, samani mdogo wangu, ambaye uliambia Mikala kwa wapi, watu wanamtafuta hivi na hivi. Mimi nikaa mama imamaye nikasema ah, huyu ni mkubwa sana Instagram, if I say am Mikala anaweza kanipost afu nikatembea. So nikamwambia mimi Mikala, akapost haraka sana, akamtika flip the same day like mm. Do you understand? Lakini baadaye akaja akarudi akaniambia mm, sema tu kweli, wewe sio Mikala, tuambie tu kweli, njoo ufanye interview, si na app yangu bla you know, so mimi sikuweza kutokea ndo ikawa like watu wanaendelea kuniambia kwa nini wewe kama ni Mikala kwa nini tukufanya interview na wewe kama sio Mikala kwa nini tukufanya interview fanya interview watu wajue. Mimi nikawa najibu tu kwamba so lazima sana nikatae kama sio Mikala, kwa sababu Mikala ajikuwa na hiyo yote mbaya, yani hauwezi kujisikia vibaya. Hata mimi hapa today nafanya interview naye, nakwambia ukweli, lakini hata mtu akisema mimi ni Mikala siwezi, kwa sababu katika vitu ambavyo najivunia akuwai yani akuwai kusema sijui kusikia. Walinifata dada wengi sana, akaniambia hakikisha unabeba jina la dada yako vizuri hakuwahi kuchafua chochote, hajawahi kufanya chochote, amna skendo yoyote. Tunampenda, Mungu amefanya ufanane naye kwa sababu fulani. Usimchafue, usimharibie. You understand? So it's just like that. Tuliona kwenye mitandao ya kijamii Ria Mahali aliposti huko Marekani, na wewe ndio ulimjibu kwenye kwenye DM yako. Hii imekaaje hii story? Rehemani akuposti kwa mimi niko Marekani, ila kuna account fake ambayo ilikuwa ikipost kipindi hicho mi niko facebook tu natumia zile screenshots mtu anasema kwamba jamani mimi nimekala nilikuwa marekani nasoma nimerudi nitakuwepo kwenye station moja hivi nitafanya interview Alhamisi. So watu wakawa wanakuja sana, naambia kwani dada yako kweli amerudi kutoka masomoni bla bla, bla, kwa sababu walikuwa hawamuoni right. Nikawaambia sio kweli, ni fake. Yeye akawa anazidi kuposti sana, ilikuwa ni account kubwa, I think hiyo account ilikuwa ni kubwa sana. Nikanasema kwamba ni yeye Mikala atakuwa kwenye interview, mtaangalia Alhamisi kwa sura sorry ya mahali aliosema kuhusu Mikala kwa Marekani. Okay, lakini aliposti. Yeye aliposti kama nilivyokuambia, Riyama alikuja kuniuliza kuhusu Mikala. Mi alikuwa anataka tu nimwambie the whole story about Mikala. Mimi nikamwambia ni mimi, ile aposti account yangu tuweze kupata fame because I was like, eh, udea ni mkubwa sana baba. Lita akarudi akaniambia hapana, wewe ni Mungu. Unadanganya. Niambia tu kweli nataka tu ufanye interview na mimi kwenye app yangu hivi na hivi, sio sikuweza kwenda kwenye app yake baada ya kukaa. Ukiachana na stories za mtandaoni, mtu kama Winter, msanii mkubwa, amecheza na Mikala kwenye Jumba la Dhahabu na akatuambia kwamba bwana, huyu ni Mikala, ni yeye, yani msipate shida, ni yeye mwenyewe mimi, kwa sababu watu wanajua Winter alikuwa ni mtu wa karibu sana na Mikala hiyo ulivyonaga ile ilikuwa ilikuwa mimi kwanza nilivyoiona niliongea na mama kwamba hivi kweli dada ni alikuwa karibu na mikala mama akasema kwa sababu ah, kwenye account kwenye hiyo interview kitu ambacho kilitushangaza tulikuwa tunaangaza as a family alio, alisema anamjua hadi like mama yetu chuket so amjui wala hadi kumwona karibu mikala hadi kumwona mikala hata siku moja hata ukaribu sidhani kama aliwaikuwa nao you understand ila kitu ambacho alisema ni kwamba mwezi wa ngapi si walionana alafu alisema niki afu mi nikajiuliza kama kweli ni walikuwa wa, wa that close na rafiki hivyo na au kama wakujua chochote so i don't think kama winter I think alikuwa anatafuta kazi because ukiangalia interview baba alianza kusema oh, mimi natafuta series mtu wote ani so niona kama alienda kujibrand which sio yeye tu, wakatokea watu wengine wakaanza kutafuta nyumba feki wakaeka pale wakaonekana kama sijui ni mikala anaishi pale, do you understand? So ni kitu cha kucreate ambavyo viandishi vi, vi, vya online vidogo vidogo walikuwa wanatengeneza, wanatoka na mtu anaenda naye somewhere, anaenda anafanya interview, mimi namjua ni rafiki yangu, zote ilikuwa fake news. Okay, tuachana hilo, tukija kwenye kufanana we na dada yako, hii kwa wazazi wako imekaaje? labda washia kuzungumzia chochote, hmm. labda unawakumbusha chochote kuhusu dada za dada yako, au wao pia wakiona mitandaoni huko hawajisikii vibaya kuona kwamba huyu mtu mbona ni kweli amefanana na, na, yule ambaye amempoteza mara kwanza? kitu ambacho mamamu anasemaga, hata baba anasema, kila kitu kwenye dunia kinatokea kwa sababu. Labda Mungu alijua ya mbele, that's why ikatokea tumefanana kiivo kama mapacha au zaidi ya mapacha. Mama anachokisemaga alivyojifungua tu, bibi yangu alivyonibeba tu hivi, alikuwa kile mchana sana kimshtuko. How come? Na ndio maana ukiangalia mikala jina lake ilikuwa ni Lucky. Lucky exactly.